Jongens, ook maar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Of eh, nou ja, niet echt een video. Want deze week is er eigenlijk geen video. Ik heb het heel erg druk. Want ik heb het Heerse Laten Water, de Rotterdamse havendagen en nog een heleboel feestjes.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 Yeah.